आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे कंचन राज हाजीपुर में साले के बैठल बहनी हाथ में जला दवा के बैठल बहानी हाथ में जला दवा चले जाइबू ससुरा काले सुनी खबर चले जाइबू ससुरा

दुखी हम राजा रही हमार रहलू तू दुखी हम राजा रही हमार रहलू तू दुखी हाथ में जहरवा हो ले के बैठल बानी हाथ में जहरवा आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे संजन राज हाजीपुर में साली हमें जहरवा ओ तेरा के सोहे नहीं कर राहुआ राजा धन के घर में तेनाया अपन धरबू राहुआ राजा धन के घर में डेंगया अपन धरबू तुहरा बिना सोना हई हमारा सहारा ले के बैठल बानी हाथ में जहरवा हो ले के बैठल बानी हाथ में जहरवा स्टूडियो रोशनपुर सपहा